Tuamkuta baba yetu ni mlemavu mm. Muuliza mama yetu, mama baba vipi? mpaka mm. pata ajali yao, alikuwa kwenye usingizi tu mm. usingizi ndio kifo. Yani vifo vyao yani vimefuatana fuatana, huyo wa kike mwingine naye mm. kama akapatwa tu na kizunguzungu, dondoka chini, mm. mchukua kumpeleka hospitali, kafia mlangoni. Wanasema hujafa hujaumbika. Hii ni stori ambayo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 yake, halafu tutaenda moja kwa moja kwenye mkasa wetu. Jina langu naitwa Amina Yusufu, nimezaliwa mkoa wa Tanga mm. Mnazi Mbalamu mm. Una umri wa miaka mingapi? Umri wangu ni miaka 33. Baada ya kuzaliwa sasa, nini kikaendelea? Twende moja kwa moja kwenye stori. Ah, kuzaliwa kwetu sisi mm. tulivyozaliwa tulivyozaliwa sisi hapo mm. Ndio kuzaliwa kwetu, amkuta baba yetu ni mlemavu mm. Muuliza mama yetu, mama baba vipi? mm. Wakapata ajali yao mm. Mama akasema baba yenu kazaliwa hivyo hivyo mm. E, tukasema hasa kama baba ndio hivi mm. Je, yeah, mbona baba anatembelea mikono mm. Aka, mama akatuambia hivi hamna mm. baba yenu vya kutembelea anavyo ila mm. lazima asaidiwe. Kamuuliza sasa wakumsaidia kwa sisi ni nani? mm. Akasema basi tutajua tu mtu waku mm. wa kumsaidia kama ndugu zake wapo watamsaidia. mm. Basi tukaachana na habari hizo. mm. Tukaendelea mm. shuleni. Tulivyopelekwa shuleni mm. ndio hapo sasa kwenye changamoto ya uniform mm. madaftari hamna mtu wa kutununulia mm. ndugu sina. Naona. Kwa nini huna ndugu? Ndugu sisi kusema ukweli mm. wengine wamefariki, wengine ndio hivyo, wanajua maisha yao mm. Mm. Yaani mlikuta hamna ndugu hata mmoja? Hata mmoja. wapande zote mbili au upande gani ambao ndo walikuwa ndugu hamna? Upande kwa wa baba. ndo hana ndugu yoyote? Mm lakini upande wa mama ndogo anao. Mm. Mm-hmm. Mhm. Mm Ikaweje sasa huko shuleni? Shuleni sasa tulivyoenda shuleni pale Mhm. tukaanza kuandikishwa awali Mhm. ingia darasa la kwanza la pili mpaka kuendelea darasa la saba Mhm. anayejua, anayejua mavazi ni mama mzazi mm. kwa sababu baba mlemavu hawezi mm. kwenda popote mm mama asubuhi akiamka anaenda shambani kwa mtu, anaenda kulima mpaka mm. kama saa sita saa nane huko ndio anaachiwa kwenye shamba la mtu, anarudi mm. anachukua kama siku za Jumapili hivi, anachukua hela nenda kutunulia kama madaftari mm. peni, mabegi ya shule na mm. mpaka hapo mimi ikafika darasa la saba mm. fika darasa la saba kaandika mtihani kamaliza, mm. majibu mm. jibu yalivyotoka nimefaulu mm. lakini wakunisomesha hamna mm. ukamwambia mama, kwa hali hii ya baba mm. ni bora tu nisi nisisome kabisa mm. e, bora niendelee kama ni kilimo nilime mm. tuendelee kumlea baba yetu kwa hali aliyokuwa nayo hii mm. Na hapo umemaliza darasa saba ilikuwa mwaka gani? Darasa la saba nimemaliza elfu, elfu mbili na, na nane mm. E, eh, ndo nimemaliza mm -hmm. Kwa sababu kuchelewa kuchelewa hivyo mm. kupitia na changamoto za, za wazazi mm. Lakini ningeendelea tu mm. kusoma. Ehe, ikawaje sasa hapo nilipofikia hapo? Nikamwambia mama, mama mm mimi kama naacha kusoma hiyo nani sekondari haina mm. shida, mimi acha tuendelee na kilimo mm. kaendelea na kilimo pale, mdogo wangu naye akapelekwa shule mm. kaanza awali mpaka namaliza darasa la saba mm. ni mimi hapa na mama angu tujue mtoto avae nini, mtoto ale nini shuleni, mtoto kama kuna hela chakula ndio sisi mm. tunajua wenyewe mm. mimi na mama mpaka amemaliza darasa la saba mm. alivyomaliza darasa la saba na mimi ndio nikapata mwanaume. Mwaka gani? Mwanaume nimempata elfu mbili na kumi na nane mm. elfu mbili kumi na nane elfu mbili kumi na tisa ndio nikaolewa mm. e, kwa ndoa kabisa? Kwa ndoa ndio mm. ndio tukaja huku kutafuta maisha pitia changamoto. Mkatoka sasa Tanga mkaja eh, tukaja huko Dar es Salaam, Dar es Salaam mm. kutafuta hela ili tusaidie mm. wazazi mm -hmm. Kwa mimi hapa sasa mm. nilivyokuja huko mm najishughulisha jishughulisha na vinani kazi ya vitumbua, viandazi mm kuuza kama umepata ni elfu mbili, elfu kumi, elfu tano ndio mm. unaikata kati unamtumia baba mm. nusu ya mtaji mm. kazi kubwa mimi sina mm. Kazi yangu ndio hiyo, kujishughulisha shughulisha tu kidogo kidogo, ndio hivyo, angalau wazazi wapate nini mm. ya kula, na mamangu sasa hivi nguvu hana mm. Baba yenyewe ndio hivyo, nguvu hana sasa hivi, wa kumsaidia hana, ndugu ndio hivyo amefariki mm. hana mtoto, watoto ndio sisi wa kike mm. angekuwa hata na wa kiume tu kidogo, Mwenyezi Mungu mm. angemsaidia na wewe ulivyoolewa ukasema mmekuja huku Dar es Salaam kutafuta maisha, haujatuambia saizi una watoto wangapi? Labda mimi kwa saizi yangu mimi mm. na watoto watatu tu mm. Mm na mume wako anajishughulisha na nini? Mume wangu anajishughulisha na kazi ya chips. Na hapa mnapoishi mmepanga au labda ni nyumbani kwa mwanaume ah, au iko? Mmepanga tu dadangu. Mmepanga. Mm. Mm. Nikikurudisha nyuma kidogo, ulisema kwamba nyie mmekuwa mmekuta baba tayari ni mlemavu. Hamkuwahi kukaa na mama yenu mkamuuliza, mama, kwa nini uliamua kuolewa na mwanaume mlemavu? Umemuuliza? mm. Nilivyomuuliza mamangu akasema binadamu yoyote duniani mm. anayezaliwa mm. umepata mlemavu mm. umepata yoyote yule mm. hata kama ana kasoro gani akikufuata kama anataka uwezi ukam, mm. ukamkataa kwa sababu mimi sio Mwenyezi Mungu mm. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye aliyemuumba na hali kama hii. Mm. Kwa hiyo nikimkataa huyu baba yenu mm. hata kwa Mwenyezi Mungu nitaonekana kama nime mm. nimemkufuru. Mm. Sema kwamba mlikuta baba yenu anatembelea mikono, kwamba alikuwa hawezi kupata magongo ya kutembelea, eh. ya kutembelea. Na ulemavu wake ulikuwa hasa ni nini? Miguu. Miguu mm. ipo au haipo kabisa? Ipo, ila sasa haina kazi. Mm. Na je, kulikuwa hamna watu ambao labda wangemsaidia hata kupata hayo magongo kwa ajili ya kutembelea? Hapo kule walikuwa wanatuka kuna mwaka mmoja hivi wametoa msaada wakamnunulia mm. ya kutembelea pea moja. Hiyo pea moja ndio hiyo hiyo mm. mpaka mm. leo na sasa hivi sasa yameisha. Kwa upande pia wa baba, umetuambia baba yenu hana ndugu hata mmoja, na huko historia yao ilikuwaje? historia yao wapitia ndugu zake baba au ni marazi tu ya Mwenyezi Mungu mm. E, naye umwa ndio hivyo Mwenyezi Mungu anamchukua, lakini hizo ni changamoto za Mwenyezi Mungu. Changamoto za Mwenyezi Mungu kweli, ndugu wote ndio hivyo dada. Yaani hamkumkuta hata mmoja kwa sisi hapa mm. sisi tuliozaliwa mm hatujakuta hata mmoja hmm. zaidi ya baba tu hmm. Na je, wakati hawa ndugu ndugu zenu sasa, yani wadogo zako na kaka zako wanakufa, mama yenu hakufikiria labda ni kwa sababu ya upande wa mume wake pia wamekufa wote na hakuna hata mmoja, labda ndo huo ni mwendelezo sasa wa haya? Hapo mama akafuatilia mambo kama hayo, kayafuatilia mm. Akamuulizia kabisa baba, baba akamwambia kwa upande wa kwa upande wa, wa, wa, wa, wa, wa, kwa upande wa mwanaume mm. hamna hamna, ila kwa upande wa mama mm. takuwa ndio kwenye matatizo. Kwa hiyo upande wa mama, tuseme ndugu wa mama ndo walikuwa wana wanafanya hayo mambo, itakuwa ndio wao kwa sababu ndio hivyo, anayeumwa mm. anayeumwa ndio hivyo. Na upande wa ndugu wa mama, je, mlifanikiwa kujua ama kuhisi ni nani kati ya ndugu wa mama? Kwa hapo sijawahi kujua, hata kuhisi labda ni fulani, haijajulikana, haijajulikana ndugu zako watano wote walifariki. Yeah, walifariki. Waliumwa nini na ilikuwaje mpaka ikatokea watoto watano wote kufariki. Kwa hatua hiyo dadangu mm. unaamka una asubuhi labda hivyo anakuambia baba kichwa kichwa kichwa, kumchukua kumpeleka hospitali, sindano kwa heli mm. ndio kifo. aya wengine hivyo hivyo mm. kaenda shambani huko huko, walivyofika shambani baba anasubiria mtoto arudi, mtoto harudi, anasubiria mtoto arudi, mtoto arudi mpaka usiku mm. unaingia, ndio akamfuata. Kumfuata kule walivyofika, naye alikuwa kwenye usingizi tu mm. usingizi ndio kifo. Hakuumwa? Hakuumwa. Eh? Kwa yani tuseme wote watano vifo vyao vilikuwa ni vya yani vifo vyao yani vimefuatana fuatana, fuatana huyo wa kike mwingine naye mm. kama akapatwa tu na kizunguzungu dondoka chini mm. mchukua kumpeleka hospitali kafia mlangoni ah. kwa bahati ya baba ndio sisi wawili tu. Je, mlijaribu kuzunguka sehemu zozote zile, labda kwa wataalam au kanisani ama msikitini, ili kupata ufumbuzi wa hilo jambo? Tumezunguka kwa wataalamu na mliambiwa nini? Walivyo, tulivyoenda kuzunguka kwa wataalamu kule, wakasema ni matatizo ya mitaani mm. Kwa hiyo mzee pale akaulizia mm. huku mtaani matatizo ni matatizo gani? mm. Akaambiwa matatizo haya ni mambo ya kutupiana mm. E, mambo ya kutupiana vitu mm naweza labda leo akaamka akaenda labda kwenye nyumba ya mtu mm. naweza akaambiwa chukua hata uji huu mm. anachukua uji anakunywa kija kika siku ya kwanza siku ya pili anaanza akulia tumbo mm. tumbo vipi hili ndo kumchukua hapo kumpeleka hospitali mm. kufika hospitali kule kumpi, kumpiga vipimo pale, kumwangalia, anasema jamani, si ugonjwa mm. hatuoni mm. kwa muda mkaangalie mambo mengine, kumrudisha nyumbani mm. apelekwa kwa mtaalamu, mtaalamu anashughulika mm. lakini hali bado ni pale pale mm. sema ngalo bora turudi mm. kule kule hospitali, amda ataenda kutu kutusaidia nao mm. na kufika kule kuchukua vipimo, labda tujaribishe tu kumwekea mm. madripu ya maji, mwekea madripu ya maji pale na sindano, ndio hapo Mwenyezi Mungu maisha yake ndio yameishia hapo hapo. Kwa hiyo tuseme ilikuwa ni mambo ya Kiswahili, mambo ya Kiswahili na sababu labda wakati mnatembea tembea huko mliambiwa sababu kubwa hasa mpaka wanawafanyia hivyo hao watoto ni nini? Yaani sababu kubwa kule nyumbani kwetu kwenye mifugo mm. Usije ukaachia mfugo ukaingia kwenye shamba la mtu mm. kosa usije labda mtoto amefanya kosa hivi mm. wao kosa wana, wanachukua akuta leo wanaambiwa huyu ukaenda msukule mm. huyu kachukuliwa hivi huyu kachukuliwa hivi na baba naye kunyanyuka pale kusema niende labda na mimi kafanye hivi labda watoto wangu wapate nafuu hawezi mm. miguu yake ile na hicho kipindi chote ambacho hayo mambo yanatokea wazazi wenyewe. Kwanza ilikuwa ni kipindi cha muda gani, yani mpaka watoto watano wote wanakufa? Ilikuwa ni mwaka, miezi ama? Kwa mwaka, mwaka mmoja, yani kama mwezi huu mm. ondoka mmoja wakimaliza kama ni arobaini mm. akikaa kidogo mwingine anaondoka akikaa kaa hivyo unamkuta mwingine kavimba humu mm. ndio kwaheri na hao watano katika saba waliondoka. Je, ni kwa nini nyinyi wawili tu ndo mlisalia? Kusalia kwetu mamangu kachoka, ibidi na yeye atoke atupeleke na sisi kwenye matibabu, angalau tupate hata kinga hmm. za kujikinga ili watoto wasi wasiishe wote. Kwa hiyo tuseme nyie kubaki kwenu ni kwa sababu aliwatafutia kinga. Eh, kaenda kutafutia kinga mama. Kwa hiyo kama wengine angewawahi mapema, pengine wasingekufa pia. Wasingekufa kama ni amri za Mwenyezi Mungu, labda angechukua hata angalau wawili mm. au mmoja bakishiwa wanaobakishiwa, lakini ndio hivyo. Na kwa sasa hivi sasa mama na baba bado wako pamoja kule kule kijijini? E, wapo pamoja. Wako pamoja. Pole sana, usilie kujikaza, wako pamoja kijijini, na nani ambaye ndo anatoa msaada kwao hapo? Kwa msaada kule mm. msaada unatoka kwenye serikali kupitia naniliwa Lushoto, anaenda kuchukulia Lushoto mm. Sasa viongozi ndio wanaoenda kuchukua kule, lakini mambo kama hayamfikii kwa hiyo viongozi wanaenda kwamba kuna mlemavu huyu, lakini pesa haifiki kwa haifiki kwa mlengo, yani kwa babako tuseme. Ah, hazifiki. Kwa hiyo wanasaidikaje sasa? Hapo wazazi wetu sasa ni kupitia sisi hapa watoto mm -hmm. wake wawili, huyo aliyemaliza mwaka huu mm -hmm. na mimi hapa na, na kwenye mwezi huu mm. pia nimetoka nyumbani kwenda kuangalia jinsi hali yao alivyo. Mm. kule basi Mwenyezi Mungu tu mwenyewe. Huyo aliyemaliza mwaka huu anasaidiaje nyumbani? Je, ana kazi au anafanya kazi? Hana. Mm. Alikuwa tu anawasaidia mashambani kwenda kulima. Mm. Na walivyofika kule nikamwambia mdogo wangu mm. kwa hali hii bora tu tuondoke wote. Mm tukatafuta angalau hata kila mtu 500 500 mia tano ili tu mm. tuwasaidie wazazi wetu Na hiyo biashara yako ya maandazi, je, kwa siku unaweza ukapata shilingi Kwa hali za sasa hivi dadangu, unaweza ukauza ukaisha muda elfu kumi na mbili elfu kumi na tatu maandazi mm. yanarudi mm. mm. Na kirudi sasa inakuwaje hapo? kwa yakirudi, kwa sababu yakirudi pale yakilala, hata uyauze kwa kesho asubuhi, mm. mtu hawezi akanunua, kuambia mi kitu cha cha jana mi sinunui. Mm. Basi natumia tu na watoto wangu. Sasa hiyo si inakuwa ni hasara? Hasara dadangu, nitafanya nini? Ndio maisha. Unawezaje kuwasaidia sasa wazazi wako? Basi ndio hivyo tu dada, hata kama ni, ni kwenye faida hiyo kama elfu kumi na tatu mm. nikinunua hata kama kilo moja mm. mafuta lita itakayobakia basi inaingiza kwenye simu mm. inaenda ili ikawasaidia. Kwa hiyo yani hiyo hiyo pesa unajitahidi pia na unakata na wenyewe wapate. Ndio. Biashara gani ambayo labda una, unaona nikipata pesa ninaweza kufanya kitu fulani? kiufupi, dadangu mimi hata nikipata kama ni pesa, biashara ni nyingi na maduka mm. biashara ya duka ukiwa na uwezo kalangua mm. unaweza ukafungua, lakini ndio hivyo kupitia changamoto za wazazi wangu mm sina uwezo wa kufanya biashara kama hizo mm. sababu hela sina mm. Mm. na duka umesema ni duka la nguo je ulishawahi kukaa uka, uka ukajaribu kufuatilia duka hilo la nguo ambalo unatamani siku moja kufungua linaweza likagharimu kiasi gani? Wapo dadangu, siwezi kudanganya, sijawahi kutembelea hata siku moja. Mm. Sijawahi kutembelea. Una kitu gani cha kuwaambia watazamaji wanaokutazama kwa muda huu? Naomba msaada kwa mdogo wangu asome. Mdogo wangu kasoma darasa la saba akafeli, kwa hiyo naomba msaada kwa kumsomesha mdogo wangu, na siwezi nikamlaumu mdogo wangu, ni kupitia matatizo ya nyumbani jinsi yalivyo na mimi, kwa, na mimi hapa siwezi nikamsaidia chochote mdogo wangu, uwezo sina. Na kama kuna mtu atajitokeza na mimi akanisaidia kunipa msaada, tutaweza kuwasaidia wazazi wetu kule nyumbani pamoja na mdogo wangu. Msaada gani? Mi msaada wowote, hata kama nimepatiwa angalau hata ila nikafungua biashara yoyote na mdogo wangu akaendelea kusoma, tukaja tukaunganisha, labda Mwenyezi Mungu kamjalia amepata riziki na mimi nimepata, tukaweka tuka hela yetu hapo, tukamtumia baba yetu, akaenda kupata hela ya nini ya kutumia. Kwa hiyo watazamaji, naomba kwa hilo mnisaidie, huo ndio msaada wangu sina pa kwenda kulilia pengine zaidi ya hapa. Kama tulivyokwisha kusikia kutoka kwake, jamani, anahitaji msaada wa mdogo wake asome. Yoyote atakayeguswa kumsomesha mdogo wake itakuwa ni jambo zuri na Mungu atakubariki sana, lakini pia kumpatia yeye mtaji kwa ajili ya biashara ili pia na yeye asaidie wazazi nyumbani, na wewe pia utabarikiwa. Lakini pia kwa yoyote yule ambaye ana kazi pia